لیکن وہی الٹا پلٹا خواب دیکھ رہا ہوں آج کل بہت کچھ اللہ اللہ میرے لیے اوپر رحم فرمائے اس کے لیے دعا کر دیجیے کچھ نصیحت اللہ اکبر اللہ اکبر انڈیا سے کال کر رہے ہیں ڈاکٹر رفیق صاحب اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی مایوسیوں کو جو ہے وہ خوشیوں سے بدلے اور یہ جو بھی آپ کا نیک مقصد ہے اللہ تبارک وطالعہ اس نیک مقصد میں کامیابی فرمائے اور جو بھی وظائف آپ کر رہے ہیں خاص طور پہ آپ جو بیس مہینے سے جیسے آپ بتا روزے رکھ رہے ہیں ایک کسی نیک مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ابھی تو کوئی رزلٹ نہیں ہے اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک وطالعہ جلدی اس کا نیک ثمرہ اور برکت آپ کو نصیب فرما دے دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں اور باقی ہے کہ بندے کا کام جو ہے بندے کا کام جو وہ اپنے مالک سے مانگتے رہنا ہے بس یہ اس کا کام ہے مانگتا رہے اور جھولی پھیلا رکھے اب یہ سخی داتا کا کام ہے جب چاہے جو ہے اس میں خیرات ڈال دے اس لیے وہ پنجابی کے عارف شاعر کہتے ہیں کہ مالی دا کم پانی لانا پر پر مشکاں لاوے مالی دا کم پانی لانا پر پر مشکاں لاوے مالک دا کام پھل پھول لانا لاوے یا نہ لاوے یہ ہمارا کام تو بس مشکیں پانی دیتے رہو اب یہ مالک دا کام ہے پھل پھول لاوے یا نہ لاوے یہ ہمارا کام نہیں ہے تو فقیر بے نوا گلی میں اپنی پکار بس لگاتا ہوا چلا جائے ہے کو اللہ کے نام پہ دے دے اس کا بھلا ہے کو اللہ کے نام پہ دے دے اس کا بھلا اس کا کام بس اپنے کام میں لگا رہے اب اس کا نتیجہ اب یہ سخی دادا کب ہاتھ نکال کے جو ہے کوئی لب خیرات کی ڈالے تو ڈالے ورنہ اس کو کسی پر کوئی زور نہیں ہے اسی طرح بادشاہوں کا بادشاہ وہ سخی داتا بس آپ کا کام بس آپ جو ہے اپنی استطاعت اپنی طاقت اور ہمت کے مطابق جو ہے جس نے ایک مقصد کو مانگ رہے اس میں لگے رہیں انشاءاللہ بات وہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کبھی نہ کبھی کسی نقطے پر ضرور رحم آئے گا اور آپ کا کام ہو جائے گا لیکن ورنہ حقیقت وہی ہے کہ مالی دا کم پانی لانا پر پر مشکاں لاوے مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے